哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！我，哎，死的真爽！啊！谢谢谢谢！

Ha ha ha! Oh, no, no, no, no. Oh, oh, oh. Audi I passing door. 这该是，注意安全，注意安全。哎，我来，来，来，来，来！你让他扶着。Are you okay? Hello, thank you, thank you very much. Ha hello, thank you, thank you very much. Ha hello, thank you, thank you very oh, <laughs> oh my god. You <laughs> 人，撂一来！ fala americano. Aí, ó. Aí, ó, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já. Yeah, yeah, yeah. incredible the 跟你说，过来，过来，过来。Sundays coming, wanna drive my car to your apartment with a present like a star. for I said the weather.